Croft is moving into your area. Find her. Thermal goggles, gentlemen. I'll take point. Telling Telinwilik Bishani Lekuchila. Priority one, find Lara Croft. pas, mais c'est pas comestible. Hé oh y quelqu'un Ça pourra servir, mais je cherche à manger et à boire. Mais où est-ce qu'ils sont Je dois les retrouver. une couronnée d'argent. Je me rapproche. Il y a quelqu'un là-bas. Je dois le rejoindre. C'est un jour-là. Je ne pensais pas que la tempête serait si violente. Tout est de ma faute. J'aurais dû écouter Jonah et mieux réfléchir. Je n'aurais jamais dû prendre cette dague. J'espère qu'il n'y a pas eu d'autres blessés, ni d'autres villages détruits. Je dois arrêter ces cataclysmes avant qu'il ne soit trop tard. On dirait que ça décrit une pièce cachée près d'ici. un bout de la vie. QG Ici l'équipe au micro. On est attaqué. QG, répondez De nouveau Silence Faut que je me concentre. J'ai toujours pas. Ils sont là De quoi ont-ils peur comme ça Expliquez-nous ce qui s'est passé. J'ai juste vu des griffes. Des dents. Ça va nous aider. Eh, un peu de tact, tu veux Ils ont attaqué. Ça criait. Les os. C'est fini. T'es sauvé. Seigneur. C'est bon. Tout va bien doit juste tenir le coup jusqu'à l'arrivée des renforts. Ah, ça fait trop longtemps qu'on est dans la jungle. Les mecs perdent la boule. Euh, je sais. tous ces cadavres, les victimes des créatures. Mais pourquoi Jonah, Abby. Oui, J'ai vu quelque chose. Les Trinitaires sont pourchassés par des sortes de. de créatures bizarres. Quoi Elles sifflent comme des serpents et vont très vite. Lara, on dirait la légende de Pichetaco Tu nous fais marcher Non, je sais ce que j'ai vu. Tu vas bien Oui, je rentre là. Je peux plus rien prendre. Jonah, la vue est fantastique ici. La cité perdue doit être tout près. Ok, alors, Jonah, je crois que je l'ai trouvé, la cité perdue. Je pars à la recherche du serpent avec un œil d'argent.